Бац. <laughs> Тебе лопата. Бац. Сука, с потолка эта хрена упала. Грудка, блядь, ебаная. До дупа? Да. Давай, я спущусь. Сука, с потолка эта хрена упала. Грудка, блядь, ебаная. Второй заряд. Я тут Мы говорили, мы думали, это, мы думали, четыре мутанта копали. Вручную. А на самом деле один экскаватор. Это Хороший экскаватор? Хороший да? экскаватор. А экскаватор ты, хороший, видишь? Что дальше комната уходит? Не, не, просто видишь следы экскаватора, Витя. А. Ну загляни, хай посмотрит. Так, крал. Колыш.